はい、デビです。えー、今回ね、えっ、ー、と、皆さんにちょっと一つ報告、報告っていうかね、お願いがございます。私ですね、ウラジオストクに、えー、いたんですね。えー、っていうのは、なぜいたかというと、えー、飛行機に、ね、ウラジオストクから日本に帰ろうとした時に、あの飛行機に乗れなかったんですよ。コロナのテストを受けていなくて。 <coughs> 死にそう。マジでもう。 も <laughs> うその後のあのあなた飛行機乗れませんよで次の飛行機はいつですか1週間後ですっていうあのそれを言われた後の私の動画とかもあるので他にもこのいろんな動画あの旅行の動画あるんですけどあのそれについてまたまとめてねリアクションスタイルで私の旅行してるのを私が見る見るっていう感じのスタイルで、えー、動画を上げていきたいと思います。でなんですけど そこで本当にあの地獄の日々を送ったんですねなぜ地獄かというと普通にホテルでの生活は辛かったで風邪もひいてやっぱね精神面弱るとね体調壊すんだね胃の調子も悪くなってプラスね私精神障害を持ってるんですけどそれを治療する薬がねなくなっちゃったんですねまあきついまあきつい本当死ぬかと思った本当に頭狂いそうずっとねあの脳みそがねバリバリバリバリ言うんですよで <clears throat> 寝れないしね でそんななんかもう地獄の日々だったんですけどなんとねその Twitter とかね YouTube とかで、ね、あと VK でねデビューを助けられる人いないかって言っていろいろこう皆さんサポートしてくれたんですよでその中であのガイドさんをねつけてもらえるようになってしかも日本語を話せる人でねそこからね地獄の日々だったんですけどね本当に毎日幸せな日々でしたなんかロシアってこういう国こういう場所っていうイメージがあったんですけどそれがぶっ壊れるぐらい あのほんと素敵な場所いろんなところいろんな私の知らないロシアの魅力たくさんあの見つけたっていう日々になったんですよ本当に幸せな日々でしたもう思い返すとねもうまだね3日前ぐらいの2日前からの話だけど遠い昔のに感じるぐらいでね、えー、一つ発表があるって言ったんですけどまあねこれ最終日にですねあの BK で私見ちゃったんですよそれにどれぐらいお金かかってるか8万ルーブル いやいやいやいやいや、私、胃を胃を壊してるから、あの、全然ご飯ちょっとしか食べてなかったんですけど、だから大丈夫かなって思ってたんですけど、まあね、今思い返すとね、なんかすごい綺麗なレストラン来たなって、ここロシアでトップ10に入るレストランですよ。うわ、めちゃくちゃ美味しい、なるほどね、とかね。なんかすげえ綺麗な景色見れるルスキー島にあるね、すごい綺麗な景色のあのレストランに行ったんですよ。で、めちゃくちゃご飯とかも美味しいんですね。 やっぱ高かったか。ちょっとしか食べてなくても、やっぱ高かった。本当につらかったけど、もう一気にね、やっぱりね、幸せでした。本当に綺麗な景色、毎日ね、違う景色見て、美味しいもの食べて、ね、こんなに幸せなことってあるんだなと思って。で、支払いをね、立て替えてくれてるんですよ。その私がキャプテンって呼んでる人に。 でその人にね、まあ、他も他の人も一緒に集まってこうお金払ってくれてるんですけどまだねちょっと足りないんですよ本当にでそんなね辛い日々から一気にね、あのー、幸せなね観光いろんな景色見させてくれる経験をくれてね私本当に感謝してるんですよでそんな助けてくれた人をさ 不幸にさせたくないじゃんねそんななので今そのその人のそのあのお金の振り込み先があの下に貼るのであのよかったら助けてほしいです私をねずっとこう1年以上ねあのコミュニティ支えてくれてでお金も立て替えてくれたすごい素敵な人なんですよそんな人を不幸にしたくない ねあのよかったら皆さんあの助けてほしいですお金の方なんか本当に少しでもいいのでよろしくお願いします本当にお願いしますなんか助けられたんですそんな私ねお金をごってもらってラッキーで終われないですよさすがにそんなうんということでねあのそういう話がございましてそれが報告になります、 本当にいい人なんです丁寧なんですあの数少ない私に対して日本語でメッセージをねちゃんと翻訳して送ってくれる人なんですずっとそうですあの人はずっと優しいですそんな人なんです助けたいですあの知らない人にお金を振り込むって不安になるかもしれないしあの詐欺だったらどうしようとかってねあの思うかもしれない疑っちゃう人もいるかもしれないんですけど もう騙されたと思ってお願いです本当に本当にお願いしますねということでね、えー、そんな話でした、はいえー、で、えー、またね他全然あのー、いろんな動画旅行中にですね撮っていて未公開のシーンがねまだまだいっぱいあるんですよデビが絶望してるシーンとか <laughs> 苦しんでるシーンとかいっぱいあるのでそれもまた公開していきたいと思うのでもう少し ただければと思います本当に皆さん、えー、心配してくれた人、えー、コメントで書き込んで、えー、助けてくれる人を探してくれる人本当に皆さんありがとうございます。えちょっとね正直に言うよ正直なこと言うよあの <clears throat> 私あの胃の調子がね悪いっつ確かに胃の調子はすごい悪かったであのでもね胃の調子悪かったからあんまり頼れなかったって言うけど正直に言えば自由にお金 ね、これ使ってくださいって言われたらね、えー、なんか、ガイドさんにも、あの払ってくれ、払ってあげるって言ってくれてますよって、これ買ったらどうですかとか、お土産とかね。お土産とか、もうあんまり買ってないもん。なんか T シャツ2枚と、あの、変なライター1本とかね。うん。他はね、自分のお金で買った、 <clears throat> 自分のお金で買ったんだけど、それはね、あの、 助けてくれるって言ってくれた人ででお金払いますって言くれてやったじゃあいっぱいご飯食べるぜってなんない食べれるぜってなんねやっぱお腹いっぱい飯食えねえようんもうこれでなんかこれ見てる人でさななんかデビがまたちょっと好感度上げようとしてるなってねデビがまたみんなに好かれようとしてるって思われた別に俺が嘘ついてるって思ってくれてもいいしあの俺が のこと嫌いでも別に好きじゃなくてもさ別にいいんだけどさ助けてくれた人だけはねなんとかしてほしい本当にで俺もさすがにその金額ちょっと見てびっくりしたから私キャプテンにねあのいやちょっとさすがに申し訳ないからあの私出しますよって言ったんですよじゃあいいですって言われて、うん、この支払いに関してあの関わらないでくださいっていうメッセージが来たんですよ そっかじゃあお願いしますとは言えないようんそんな人なんだってすげえいい人なんだってうんやっぱねお金を返すってことで解決できないんだってこの問題は私だってこれは問題だからうん善意で返すしかないんだってだからそういう優しい人がいたんだなと思ってあの自分の国はまだ いいところあるんだなとか自分の国にこれだけ優しい人がいてよかったなっていう気持ちでお金を出してほしいですはい以上ですデュイでした